इसी एक मैडम रखे हैं लेडीज पुलिस इसलिए रखे हैं फोटो मत कीजिए फोटो मत कीजिए

फ़ोन पर जो बात कर रहे हैं उन पर फाइन एम्बेक की तरफ की जा रही है और साथ ही साथ एंटी क्राइम चेकिंग भी की जा रही है जुड़िए हमारे चैनल ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए